You Michaeling and Angie That my John, myself, the ones you need to see Three winners every week, proper just for you Subscribe and watch our video Isa pa. Isa pa. Hmm, dirty na. Hindi pa siguro. Wala na. Tuwag. 14, 16. Piso-piso. Dirty.

Pittsburgh. Kanina. Yeah. Naman. Naman. 12, 嗯。 Ito. Hindi, papunta ko. Ako po po, pala na ito. Eh, tudas na sa bird mo eh. Hindi ko lang tinudas. Kain na ako. Oh, ilan na kita? Uh, 11, 8. 3, 6, 7, 10, 11? Hmm. hmm. <clears throat> 나온 것 같은데.

questo Всъщност болно, време на болно. Чо? Така. Пецава. Quattro lampone. Ah. Quattro lampone pensavo. Mm. isa doon? Hmm. Quatro. Quatro lang. Daming panaps. Sino man oh. Ako. Quatro lang. Quatro, okay. Nine. 出冷库。 7. Quatro kling, on. Seven na, seven. Ah, seven? Mm. Again, four, seven. Tapos, piso dito. Um, Magkano utang ko sa tita Len? Tima. Ay, kay Papa po sa Lord Pison. works in me. Kaya pala malungkot. Ha? Hey! Sa pahilalay, no? Ha? Hmm? Sa pahilalay. Ano? Wala pa. Sa dalawa na dua. Ha? Dalawa na hilalay. Kot sa tapa. Ah. O sige na, kiss, kiss, kiss. Bye-bye. Hmm. Bye-bye na. Dito? Love you, love you. Ay, nako nga po ko. Anak ko. Bahak. Bahak. Okay, love. Hindi, alam pala ko No Pick up po niya mga 8.35. Pero ang gross din? 8.45. Hmm. Diba? Ah. Seven first. Zero tayo. Zero lahat. Dali lang ako pala. Puro pa rin. Magkano pa? Zero. Zero, seven. Twelve, fifteen. Twelve, seventeen, nineteen. Abi, twenty. Ha? Twenty plus zero. Abi, ito pa lang. Seven per. Twelve plus zero, three, six, quince plus alay. Veinte. Veinte.